Xullas, salom. Bu Texnoplov, man Faris Abduraimovman, Sadi Boz. Counter Strike kim? Albatta. Ko'taryaptim. Да, kuchli noutbuk-ku. Check. o'zicha mana shu asus laptopi o'zbekistonda yagona faqat shunaqasi faqat bizda bor kichkinarog'i ham bor faqat kiberuzda bizda eng kattasi hafiz va jahon etishi mumkindir gap hajmda emas gap kim ishlatayotganda lekin bu yerda gap aynan hajmda har doimgidek dizayndan boshlasak Mana bu dizayn elementlari esingizda deb o'ylayman. Shaffof va qora rang noutbuk sotib olayotganingizda ichida ikkita bo'ladi, lekin o'zingiz 3 ta printerda ham buni chiqarib olsangiz bo'ladi. Buni o'lchamlarini esa Asus ning saytidan olsangiz bo'ladi. Esingizda bo'lsa, oldingi Asus Scarda ham bunaqa narsa bor edi, lekin uni chiqarib olish sal qiyinroq. Bunda esa shunchaki ko'tarasiz bo'ldi. A unda orqaga tortib keyin ko'tarish kerak edi umuman olib qaraydigan bo'lsak dizayni menga yoqdi va yana bitta yoqqan narsasi oldingi skarda agar esingizda bo'lsa barmoq izlari qolib ketardi xuddi dog' yoki kir bo'lgandek a bunda bo'lsa bunaqa emas ekran paneli ham juda ingichka lekin veb kamerasi tepaga bo'rtib chiqqan va yana shuni aytish kerakki bu qirra qalinligiga ta'sir qilmagan aytgancha bu noutbukni bitta barmog'ingiz bilan ham ochsangiz bo'ladi noutbuk avvalgisiga qaraganda kattaroq va qalinroq ikkita usb type a porti bitta usb type c quvvatlash funksiyasiga ega port va bitta oddiy type c port hdmi ethernet va quvvatlash portlari mavjud ha aytgancha bu yerda mini jack porti ham bor va menga yoqqan yana bitta tomoni bu klaviaturasining bosilishi Notebook katta bo'lgani uchun klaviaturaning yonida numberpad ham sig'gan. Lekin 16 dyumlik notebookda klaviaturaning yonida numberpad yo'q edi va numberpad touchpadga o'tkazilgan edi. RGB yoritish tizimi har xil yoritish uslublari bilan juda chiroyli ko'rinadi. Bu yoritish RGB Aura'da ishlaydi va unda har xil rejimlari bor. Notebook gabaritlari juda ham katta, qalin va og'ir. To'g'ri, buni tushunsa bo'ladi, chunki bu noutbukka ichida birlashgan narsalar ko'pincha PC-larda ham yo'q. lekin olib yurishga baribir ham noqulay. Displayga to'xtalsak, bu yerda ROG Nebula Display QHD versiyasi. Bu yerda 16:10 nisbatdagi 18 dyuymlik 240 gertslik katta displey o'zi ko'p o'yin o'ynaydigan odamlar biladi rog nebula bu juda ham sifatli displey va u aynan gamerlar uchun chiqarilgan bu displeyning javob berish vaqti ya'ni response time juda ham qisqa va u 3 ms ni tashkil qiladi ms ning ma'nosi bu movement speed emas balki millisekund Bu bitta pikselning o'zgarishi uchun ketgan vaqt. Displeyning javob berish vaqti qancha kam bo'lsa, bu shuncha yaxshi degani. Bu o'yinlarda juda ham asqotadigan narsa. Bu displey Dolby Vision'ni qo'llab-quvvatlaydi va o'zi umuman olganda Asus noutbuklarida o'yin o'ynasangiz, masalan qanaqadir e, chiroyli manzarali o'yinlarni o'ynaydigan bo'lsangiz, xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham ranglariga e'tibor berasiz, rang chiqazib berishiga e'tibor berasiz. Ana endi ishlab chiqarish kuchiga o'tamiz. Bunga Intel Core i9 13980HX, ya'ni 13-avloddagi protsessor o'rnatilgan. Turbo rejimda 5 GHz gacha chiqa oladi. Tezkor xotirasi 64 lik DDR5 va doimiy xotirasi 4 terabaytgacha yeta oladi. Ya'ni variantlari bor 4 terabaytgacha. Video kartasiga keladigan bo'lsak, bu yerda Nvidia GeForce RTX 4090 16 lik VRAM o'rnatilgan. Hozirgi paytdagi eng zo'r top top top videokarta agarda videokartalar qanaqa ishlashini bilmasangiz mana bu videoda ko'rsangiz bo'ladi sadiq aka rostdan ham rtx qirq to'qson eng kuchli videokartami men aytyaptiku shunaqa deb bir narsani aytib o'tishim kerak bu yerda videokartani alohida sovutish uchun alohida maxsus tizim bor o'sha videokarta ishlab chiqaradigan bir yuz yetmish besh vattlik issiqlikni sovutib yuborish uchun ya'ni issiqlikni chiqarib yuborish uchun bu yerda intelligent cooling system degan sovutish tizimi bor endi gaming noutbuk bo'lgandan keyin sovutish tizimini ham yaxshilab yasash kerak edida albatta o'zi shu talabga javob berish uchun video kartani ichida va protsessorni ichida maxsus conductanout extreme degan suyuq metalldan foydalanishgan suyuq metall nimaligini bilasizlarmi bu anavi terminator ikkinchi qismida erib ketib yana yig'ilib oladigan bitta maxluq bor ediku robot ana o'sha suyuq metall deyiladi qanaqa ishlashini bilmasangiz E, izohlarda yozib ketinglar alohida video chiqaramiz bu protsessordan va video kartadan issiqlikni osonroq chiqarib yuborish uchun yordam beradi va undan tashqari bu safar ana shu sovutish tizimi ko'proq maydonni egallagani uchun ya'ni ko'proq joyni sovutgani uchun avvalgiga qaraganda 92 23 foizga foydaliroq ya'ni e, natijasi yaxshiroq o'zi issiqlikni chiqarib yuborish uchun jami 7 ta quvur mavjud bu yerda ya'ni ko'proq joydan issiqlik chiqib ketgandan keyin ya'ni chiqib ketish uchun ko'proq joy bo'lgani uchun bu ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi kompyuterni tezroq sovishi uchun gapirishgaku gapirdingiz testlarni o'tkazmaysizmi deb qolishingiz mumkin albatta har doimgidek test o'tkazamiz lekin aslida bu videokarta eng zo'r bo'lgani uchun ya'ni qirq to'qson undan zo'ri yo'q uni test qilishni ham hojati yo'q edi chunki hamma yoqda testlar bilan har xil testlar bilan to'lib ketgan internet lekin baribir biz ham bunda CSGO o'ynab ko'ramiz e o'ynab ko'ramiz dedimmi o'ynab bo'ldik yuqori sozlamalarda 400 fps ni ko'rsatyapti CSGO da. Oxirgi marta qattiq 400 fps ko'rganman o'zi bilmayman. Call of Duty ni ham o'ynab ko'rdik deyishim mumkin edi, lekin Artur uni ustanovka qila olmadi bu yerga. Arturga izoh qoldiringlar va albatta Cinebench va Geekbench test natijalari sizlarga. Hozirgi paytda Cinebench va Geekbench natijalariga uncha ishonish mumkin bo'lmasa ham, baribir kimgadir ular muhim. Mana, batareyaga keladigan bo'lsak, batareya manimcha uncha quvontirlan quvontirlan quvontir quvontirmadi quvontirmadi chunki 90 vatt soatlik batareyada agar mana 0 dan 100 foizgacha quvvatlantirib qo'ysak va quvvatlagichdan chiqarib yuborsak kompyuterni 7,5 soat video ko'rishga yetdi agarda 330 vattlik quvvatlagichni tiqib qo'ysak 0 foizdan 50 foizgacha 30 daqiqada to'ldirib beradi kompyuterni 330 vattlik quvvatlagichni esa kompyuterga tiqib qo'ysangiz 0 foizdan 50 foizgacha atigi 30 daqiqada chiqarib beradi kompyuterni ammo ushbu quvvatlagichni ko'tarib yurish juda ham juda ham noqulay juda ham. shunaqa edi lekin mana e, standart quvvatlagichi og'ir lekin kompyuterni ichidan shu u joylarga ko'tarib yurishingiz uchun yana bitta quvvatlagich chiqar ekan type c asosida ana uni bemalol ko'tarib yursangiz bo'ladi uni quvvati qancha desangiz u 100 vatt va 0 dan 100 gacha qanchada quvvatlantiradi bilmaydi artur uni quvvati qancha deb so'rasangiz 100 vatt karnaylariga keladigan bo'lsak bilmaganlar uchun karnay bu kolonka degani ular bu yerda 4 ta va ular dolby atmos tizimini qo'llab quvvatlaydi xullas to'g'risini aytsam menga yoqdi mana eshitib ko'rishinglar mumkin ya'ni bu nima degani kino musiqa yoki balobatlar yana nimadirlarni ko'rayotganingizda sizga qo'shimcha hech qanaqa spiker kerak bo'lmaydi bo'lmasam bilasizlarku ba'zi bir noutbuklarda karnaylari umuman anavi g'idirlab shitirlab chiqadi yoniga spiker qo'ymasangiz umuman ishlatib bo'lmaydi bu yerda esa unaqa emas har safar texnoplov e, videolarida masalan eski modelda mana eski asus olayotganimizda u ana o'sha payt eng zo'r edi undan keyin mana bu chiqib qoldi qo'limizga tushib qoldi endi bu eng zo'r shunaqa qilib keyingi vyusklarda undan ham zo'rlar chiqib kelaveradi shekilli o'zi qani umuman olganda bundan kuchli laptoplarni bilasizlarmi agarda bilsanglar izohlarda yozib ketinglar balki ularni ham ko'rib chiqarmiz undan ham kuchli laptop deyotganimda alohida yasalgan laptop emas mana shundoq do'kondan tayyor ko'rinishda sotiladigan laptoplarni aytyapman siz esa texnoplov kanalida edingiz layk bosinglar obuna bo'linglar keyingi videolarda ko'rishguncha Xayr. Backstage kichkinarog'i ham bor, faqat Kiberuzda. Bizda eng kattasi. Lekin bu yerda gap aynan hajmda. Bu o'xshamadi boshqa boshqa.